передовые позиции обороны Донецка. Здесь 600-800 метров до позиции украинских военных и за нашей спиной Донецк. Каждый вечер здесь одна и та же картина. В часов 6-7 вечера начинается обстрел со стороны украинцев. И в зависимости от интенсивности огня следует ответка с нашей стороны. Здесь тяжкое положение по бронежилетам, по броне у ребят – из-за этого много осколочных. Мы здесь были, когда в июне а, АГС сложился прямо здесь, везде рядом. И если не успеть заскочить в укрытие, можно схлопотать мелкие осколки, от которых успешно бы защитили бронежилеты. Вот это начинаются пострелушки со стороны украинских военных. Они сейчас бьют в сторону Жабуньков. Соответственно, скорее всего, мы дождемся, что огонь будет перенесен сюда. Одна из самых горячих точек э, в Донецкой Народной Республике. Здесь даже не поступало приказа о подводе вооружений. Это беттер, что ли? Это утес. Это нихуя не это... это... сейчас ПКшка. Ты, блядь. Петух! Mm-hmm. Нельзя пройти. Вот огонь, огонь с украинской стороны идет в нашу сторону. Андрей меня наебал. Сейчас пули. Чему наебал? Через пройти, Короткое затишье. Бойцы угощают нас кофе, ждем развития событий. Из-за мирных договоренностей на позициях есть только стрелковое оружие. И при попытке прорыва сил ВСУ здесь будет очень жарко. За этим поворотом, чуть дальше, есть блокпост вооруженных сил Украины. Оттуда происходит регулярный обстрел позиции армии ДНР. Эти здания находятся на ничейной земле, и туда часто заходят украинские силовики. Да. Из автомата. Из <laughs> Начало обстрела наших позиций. Это пристрелочный залп из АГС. Следующий не База передовой, зал поселька. Там, ну, я вот они. Три. Первый залп Василька. Особенность этого миномета в том, что он выстреливает очередью кассету мин калибра 82 мм за полторы секунды. И этот букет направляется к нам. от четырехэтажки справа. Вы залп поселька еще один. На второй залп я оставляю камеру снаружи. Учитывая время подлета мин, дистанция от миномета до нас около трех с половиной-четырех километров. Но где-то рядом сидит корректировщик вооруженных сил Украины. Снайперам ДНР сейчас запрещено выходить и охотиться на глаза артиллеристов. Разрыв снаряда сломал ЖК-монитор моей камеры, но она продолжала снимать, фиксируя происходящее на линии соприкосновения. Так, целый. База передовой, зал поселька. Ожидание прилета мин. Секунды растягиваются в вечность. летят. Ох, сука, рядом. Нас обкладывают, да? Да. Ах вы, суки. Бля, что за имби Она работает, у нее экран разбит. Саня, а меня Василек обижает, представляешь, сука? <laughs> Меня Василек обижает. Ага. Он пацанам камеру разбил уже. База передовой, зал Василька. Очередной зал Василька, сидим, пригибаемся и надеемся, что мимо нас подлая сволочь. Очень тихо. На 100 метров дольше. Пацаны, нормально? Нормально. Ну, рядом с ним просто вон там. Не, ну как, вот, смотри. А вот, вот, смотри, смотри. Вон пыль, видишь? База передовой, с блокпоста стрелковая по нашему направлению. База передовой, зал поселька. ты Подожди, еще один запах уголь был. По асфальту. Ух ты, Подожди, еще один запах уголь Да, просто заходи, там моему еще не будет. Зашел. Одиночка. Нажмите. Только что мы пере... Только что мы стали свидетелями обстрела украинской стороны позиции армии ДНР. Вот, э, крыли нас васильками, АГСами, ложилась рядом. Вот моя камера ее затрехсотила, разбит экран. Э, теперь она у меня э, тоже побитая. Вот, что еще сказать у нас тут? Нас, слава богу, никого не задело. Ну, сюда срочно, конечно, нужны бронежилеты и каски ребятам, потому что они голые. Вот у нас здесь висела куртка, она вся в решето солдатская. Вот. После минометного обстрела возобновился огонь из крупнокалиберных пулеметов. Так выглядит перемирие на этом участке фронта. Сегодня потерь на этом участке фронта обороны Донецка не было. Андрей Филатов, Михаил Андроник, АФП Репортс. Решили не ночевать на позициях. Отчаянные головы, потому что Миша учится Кате. Сейчас налево. Миша мчится Кате, поэтому мы, блядь, под обстрелом съебываем с позиции, хотя могли бы сидеть в бункере. Любовь, блядь. Любовь до добра не доведет.